you Μπορούσε να είχε προσφύγει στη δικαιοσύνη από την πρώτη στιγμή και να μην κάνει απεργία πείνα. Το δικαίωμα αυτό υπήρχε από την πρώτη στιγμή. Αντί αυτού όμω επέλεξε την απεργία πείνα.